bagong, ah, <laughs> bagong <laughs> sardinas pala. uh, <laughs> yung sauce ng sardinas, siyempre, dito sa babaw. Yan. Yan. Hindi ko alam kung lasa nito. yan, siyempre. Damihan natin, siyempre. So, yan, ilagay lagay natin ng ganon. Pekot-ikot nandito. And then, sili on the top. <laughs> Yo, What's up mga kantaraps na no? magandang magandang magandang umaga sa inyo dyan sa Pilipinas magandang hapon <laughs> So medyo kakagising lang ng mga trap. So ito, kakain na naman tayo. No? Huwag yung tingnan yung background <laughs> so, yan, kakain na naman tayo ng uh, mangga. No? So ito ay mangga ng Egypt. So tingnan mo, malaki pa sa mukha ko to. <laughs> so napakalaki na ito mga traps. Yan. Yan, nakita nyo ba? So, grabe. Sobrang laki na ito, hindi kasi sa bunga ako. <laughs> So, kakain tayo nito mga traps. So, titikman ko. Ito yung first time na tikim ko ng uh, mangga ng Egypt. So, hindi ko pa alam kung anong lasa nito, ano mga traps. Kung maasim ba siya, matamis. Siyempre, malalaman natin. Siyempre, ititwist natin. Hindi natin lalagyan ng bagoong. Ang ilalagay natin is sardinas. <laughs> And siyempre, may partner tayo na siling labuyo, mga traps. So, yun. So, umpisa na natin. No? Kainin. Kung ano bang lasa, no? Sardinas na may mangga na mga traps. Kakaiba to. <laughs> so, babalatan muna natin to. And then, pagtapos natin balatan, siyempre babalik tayo. Kakainin na natin. So, diyan muna kayo mga traps. So, babalatan ko to. Tsaka yung sili, tsaka yung sardinas. Okay? So, nagbabalik na tayo ng mga trop. So, balat na siya. Yan. Sobrang laki pa rin. Siyempre. Yan. <laughs> Yo! What's up, man? <laughs> so, bago tayo mag-start to, mag-mega shoutout muna tayo na sa mga viewers ko dyan, mga trops, yung mga tropa ko dyan, yan. Kaya, uh, Kay Jobelin Alidanyo yan, mega shoutout. Nasa Riyadh siya. No, mega shoutout sa iyo Kay uh, Christine na no, nasa Kuwait. And then kay uh, Resi Barcela. Yan, mega shoutout sa iyo. Nasa Manila siya, Pilipinas. Mega mega shoutout. No, salamat sa mga panonood nyo. So yan, uh, mega shoutout din sa aking uh, napaka, syempre, napaka ganda at napaka sexy anak <laughs> si Princess Sophia. Yan, mega mega shoutout sa anak mo. Thank you sa mga panonood mo. Ayan, salamat, salamat! No? Huwag mo ako i-bash na <laughs> anak. Lagi mo pinapagalitan. <laughs> so yan, start na tayo ng no, mga trap. So, meron tayo dito. Instead na bagong, no? Sardinas yung gagamitin natin, syempre. Eto. So, teka lang. So, sardinas yung gagamitin natin. No? So, binili ko to sa tindahan, syempre. Hindi to 555 nakalagay Pacific Fresh. Basahin niyo muna. So, oh, ayaw, <laughs> ayaw magpabasa yan. Pacific Fresh. So, lagay natin dito sa ating napakagandang mangko. Pare. <laughs> Masarap-sarap. So, let's start na <laughs> mga kataray. Siyempre, may mga sili dito. Siyempre! Ayan, dito yung mga sili. Grabe. Hindi ko alam kung kakayanin ko na naman yung <laughs> labuyo na tayo mga traps. So yung nakaraan, ginamit ko kulay green na mahaba, siling mahaba. Ito labuyo na talaga to. Kasi yung green na mahaba, medyo hindi ako naanghangan. So dinagdagan natin, nilevel up natin no, mga traps. So eto na! So start na tayo mga traps. <laughs> Try nga natin muna ng walang sardinas tsaka walang sili. Try muna natin. <laughs> mm. Maro siya. Mm. Medyo naghalo yung asim tsaka tamis. So grabe. Ah. So, this is it. Let's start. Siyempre, lagyan muna natin ng bagong, ah, <laughs> bagong <laughs> sardinas pala. So, <laughs> ah, yung sauce ng sardinas, siyempre, dito sa babaw. Yan. Yan. Hindi ko alam kung lasa nito. yan, siyempre. Damihan natin, siyempre. So, yan, ilagay-lagay natin ng ganon paikot-ikot lang dito. And then, sili on the top! <laughs> Siyempre, lagyan natin na isang sardinas. Ayan! So, ready to eat na mga troops. nakikita nyo ba? Ayan, huwag kayo maglaway. <laughs> Ah. So, start. <laughs> Perfect. Oh, nanguya ko agad yung sili. Grabe. Subukan nyo. Harap. Ayun na, Adam. xì lên à. ăn à. à. À. à. Bebê. Vai bem? Hindi na mapagsalita. Sobrang sarap. Sulit na sulit. No? Instead ng bagoong sardinas, try nyo. Hindi kayo magkasisisi. Mmm. Umangga pa ng Egypt, no? Hindi pala maasim. So nakita nyo kanina green yung balat niya. Hindi pala siya maasim, akala ko maasim. So ang sarap lang ng, you know, you know, <laughs> English. <laughs> Nakapa-English na ako. Kasi binili ko to sa ano eh. Ang pangalan nun? Ah, sarawat! Yo! <laughs> So, yun, sobrang sarap, grabe. Uh, hindi mo ma-explain yung... Tapos, ano siya yung tawag doon? Mahagpok sa Ilonggo? Tagalog, hindi ko alam eh kung marupok ba yun. <laughs> Basta sa Ilonggo, mahagpok. Sa Tagalog, nakalimutan ko, no? pasensya na kayo. Ano siya yung crispy? <laughs> Crispy ba yun? <laughs> hindi crispy. Ano ba yun? Basta na comment down, no, para malaman ko. <laughs> so, tapusin na natin. Mmm. Aga. The best. Woo. Hmm. kumapit na yung anghang dito <laughs> Naluluhan na ako. Siyempre, sinasabi ko tubig. Ah! <laughs> ah! Kapag bumili ka nito, ah, aha, ah, sabihin nyo lang, Egypt na mangga. So, ito ibibigay. O, hanapin nyo sa mga groceries, no, sa mga nasa abroad, no, Egypt na mangga. serap grabe pa dalawa. Grabe na, luluha ako. Anghang pala. sinisipon na ako. Isa Diyan na kayo. Sabi. Sobrang sarap. Mag-pop. No? <laughs> Bye-bye. Ah!